саламатсыздар ма құрметті оқушылар сіздермен бірге түркістан облысы кентау қаласы гагарин атындағы нөмір 16 мектеп лицей мектеп лицейінің физика пәні мұғалімі ақбердиев азамат бүгін біз сіздермен бірге оның сынып 490 тақырыбы магнит өрісі және оң қол ережесі тогы бар өткізгіштің өзара әрекеттесуі магниттік индукция векторы тақырыбын талқылайтын боламыз магниттің қасиеттері магниттің қасиеттері сіздерге суретте көрсетілгендей барлық магниттерде солтүстік және оңтүстік полюстері міндетті түрде болады солтүстік полюс n әрпіменен оңтүстік полюс s әрпіменен белгіленеді олардың айналасында магнит өрісі әрқашан болады аттас полюстер бір-бірін тебеді әр аттас полюстер бір-бірін тартады темірдің магниттік қасиеті уақытша болады яғни темірдің магниттік қасиеті жойылған кезде олар магнитке тартылмайтын болады магниттер магнитик материалдары өзіне тартады және оларды магниттейді болаттың магниттік қасиеті тұрақты сақталады магнит өрісі магнит өрісінің күш сызықтары солтүстік полюстен шығады оңтүстік полюске кіреді магнит, магнит өрісінің өзара әрекеттесуі алдарыңызға көрсетілгендей екі суретте ә, магниттердің өзара әрекеттесуі яғни екі магнит әр аттас магниттер бір бірін бір біріне жақын орналасқанда олардың магнит өрісінің күш сызықтары бір қалыпты болады және екінші суретте көріп тұрғандарыңыздай аттас магниттерді бір біріне жақындатқан кезде олардың магнит өрісі бірін бірі жойып біріктірілген магнит өрісінің күш сызықтары нөлге тең болады яғни екі магнит полюстерінің арасында бейтарап нүкте пайда болады neutral point ағылшын тілінен аударғанда бізде бейтарап нүкте деген мағынаны береді сіздерге айтылғандай ә, магнит өртінің күш сызықтары солтүстік полюстен шығып әрқашан оңтүстік полюске кіреді магнит өрісінің күш сызықтары магнит өрісінің күш сызықтары солтүстік полюстен шығады оңтүстік полюске кіреді магнит өрісінің күш сызықтары тұйықталған магнит өрісі күшті аймақта күш сызықтары тығыз орналасады яғни өткізгіш тогы бар өткізгішке жақын орналасқан сайын магнит өрісі жоғары болады тогы бар өткізгіштен алыстаған сайын магнит өрісі баяулайтын болады тогы бар өткізгіштің магнит өрісі ток өтіп тұрған өткізгіштің маңайында магнит өрісі туындайды магнит өрісінің күш сызықтары тұйықталған болады өткізгішке жақын нүктелерде магнит өрісі күшті алыс нүктелерде магнит өрісі әлсіз болады жаңа айтқандай Э, өткізгішке жақын орналасқан сайын егер ол өткізгіште тогы бар болатын болса ол жерде магнит өрісі жоғары болады алыстаған сайын магнит өрісі баяулайды оң қол ережесі немесе оң бұрғы ережесі деп айтамыз э, оң қол ережесі бізде осы магнит өрістерінің бағытын анықтау үшін ә, септігін тигізеді яғни біз оң қол ережесін тогы бар өткізгішті аламыз ә, бұл жердегі бізде оң қолымыздың бас бармағы токтың бағытын көрсетеді яғни бұл суретте көрсетілгендей ток бізде жоғары бағытталған яғни ә, оң қолымыздың бас бармағы э, да жоғары бағытталған ал қалған төрт саусағымыз бізде магнит өрісінің бағытын көрсетеді бұл суретте өзіміз байқап тұрғандай егер ток күші жоғары бағытталған болса магнит өрісі сағат тіліне қарсы бағытталып қозғалады ал егер бізде осы ток күшін ә, кері бағытта яғни 180 градусқа бұрып төмен бағыттайтын болсақ біздің оң қолымыздың бас бармағы төмен қарайтын болады бұл бізде ә, ток күші төмен бағытталғанын білдіреді ал ә, магнит өрістері сағат тілімен бағытта түрде қозғалатын болады яғни қалған төрт саусағымыз бізде магнит өрісінің бағыттары сағат тілімен бағыттас екендігін анықтап көрсетеді магнит индукция сызықтары тогы бар өткізгішті қамтып тұрады және тұйықталған мұндай тоқтарды құйынды деп атайды магнит өрісінде кішкентай магнит тілшелерінің осьтерін бойлай орналасқан сызықтар магнит өрісінің күш сызықтары деп аталады соленоид ішінде магнит өрісінің күш сызықтары параллель және оны сырт жағынан орап өтеді магниттік индукция магнит өрісі тогы бар өткізгішке әсері арқылы байқалады жаңа айтып өткендей бізде магнит өрісі тек қана тогы бар өткізгіштің айналасында ғана болады егер өткізгіш арқылы ток өтпейтін болса ол жерде магнит өрісі байқалмайды магнит, магнит индукция векторы магнит өрісінің күштік сипаттамасы яғни магнит индукцияны магниттік индукцияны біз b әрпіменен белгілейміз және оның халықаралық стандарттар жүйесіндегі өлшем бірлігі тесла магниттік индукция векторлық шама болғандықтан оның жоғарғы жағына біз әрқашанда вектор қоюымыз шарт магнит индукция бағытына магниттік тілшенің оңтүстік полюсінен солтүстік полюсіне дейінгі бағыт таңдалады магниттік индукция векторының модулі яғни ампер күшін ампер күшінің ток күшіне және э, өткізгіштің ұзындығына көбейтіндісінің қатынасына тең болады екен э, магниттік индукцияның өлшем бірлігі си жүйесіндегі тесла немесе ньютон бөлінген ампер көбейтілген метр болып табылады енді осы э, оқып үйренгенімізді бір видео роликтер арқылы жалғастырайық алдымызда бізде ә, мына видеода ә, ток күшінің бағыты жоғары орналасқандығын білеміз енді осы ток күшінің бағыты бізде жоғары орналасқан ал ә, магниттік магнит өрісі қалай бағытталған екендігін анықтау үшін бізге оң бұрғы ережесі керек яғни бұрғы бұл жердегі өзіміз көріп тұрғандай бұрғы жоғары қарата қозғалып келеді және мына тілшелері сағат тіліне қарсы қозғалады неге себебі бізде бұрғы ережесі бойынша жоғары қозғалу үшін біз бұрғыны теріс бағытта қозғауымыз керек яғни сонда бізде теріс бағытта қозғалғаны ол бізде магнит өрісінің бағытын көрсетеді ал жоғары қозғалғандығы ол бізде ток күшінің бағытын көрсетеді ә, сызықпенен көрсеткендей магнит өрісі сағат тіліне қарсы бағытта қозғалған енді оң ә, қол ережесі яғни қалай ә, алуымыз керек суретте көрсетілгендей яғни бас бармақ жоғары қарау керек міндетті түрде ал егер бізде осы ә, ток күшін теріс яғни 180 градусқа бұрып төмен бағыттайтын болсақ бас бармағымыз төмен қарайтын болады сол кезде бізде магнит өрісі сағат тілімен бағыттас қозғалатын болады енді дат физика эрстеттің бізде ә, тогы бар өткізгіштердің айналасында магнит өрісі болатындығын дәлелдеген ол қалай дәлелдеген егер біз өткізгіштер арқылы оңтүстік полюстен солтүстік полюске қарата токты жіберетін болсақ біздің компасымыз қалай бағытталады яғни біз кілтті қосамыз кілт қосылғаннан кейін ә, бізде ток яғни оңтүстік полюстен